Насправді це дуже важливе питання. І я приділяю йому дуже велику увагу. І дякую, що ви його задали. Позиція перша. Війна буде длитися до того, поки не похований останній солдат. Не знайдений і не похований. І це наш святий обов'язок. І я вітаю зусилля всіх волонтерів, які ризикуючи життям, роблять все можливе для того, щоб знайти і повернути наших військових. І це є пріоритетом моєї співпраці, моїх переговорів під час візиту в Женєві з президентом Міжнародного комітету Червоного Христа Пітером Мауром щодо активного залучення співробітників Міжнародного Червоного Христа для пошуку і повернення живих і пошуку і повернення загиблих. Вчора я зустрічався з Ольгою Богомолець, і ми скоординували дії щодо продовження і підтримки зусиль по створенню банку ДНК для того, щоб допомогти знайти і ідентифікувати кожного українського героя. До речі, значна частина з тих, кого нам нібито віддають, це є бойовики, які загибли з тої сторони. Але вони теж знаходяться в процедурі, коли ми повертаємо їх на окуповані території. Але є і ті, хто, кого ідентифікувати не вдається, але це наші бійці, які опинилися похованими під розваленими будинками. І ми маємо вшанувати їх пам'ять. І я думаю, що ми маємо це зробити. Знаєте, згадуючи слова Бикова із фільму Бій йдуть одні старіки, що ми доживемо до того часу, коли на схилі Дніпра ми сформуємо меморіал. І я думаю, що буде правильно, якщо в парку слави біля могили невідомого солдата Другої світової війни буде споруджений меморіал могили невідомого солдата нашої Великої Вітчизняної війни. І так само, як 8 травня був продемонстрований зв'язок поколінь, за що я дуже дякую кожного, кожного українця, кожного журналіста, що ми саме так відзначили 8 травня. І цей зв'язок поколінь об'єднав. Об'єднали герої АТО які були в Верховній Раді. І так само об'єднає Україну і українське суспільство цей меморіал.